السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميمين عليه أفضل الصلاة والتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat bertemu lagi dalam video kali ini dalam sesi pembacaan uh, matan Tuhfatul Atfal Wal Ghinman Fi Tajwidil Quran yang dikadang oleh Syekh Sulaiman uh, Al-Jamzuri Rahimahullah dan insyaAllah pada pertemuan yang kelima ini kita akan membincangkan bab Fi Bab fil mislain wal mutaqaribain wal mutajanisain. Bab pada menyatakan uh, masalah al mislan, al mutaqariban dan al mutajanisan. Baik. Sebelum kita masuk kepada matan, pembacaan matan, suka untuk saya uh, memberikan sedikit pengenalan tentang bab ini. Di mana bab ini membincangkan sifat al-idgham di antara dua huruf secara lebih mendalam. Uh, dalam arti kata lain, perbincangan bab kali ini dia dah melangkaui apa yang kita dah belajar dalam Nun Sakinah dan Mim Sakinah. Dalam Nun Sakinah kita tahu uh, ah, ah, idram berlaku apabila Nun Sakinah bertemu dengan enam huruf. Lin Umar, Lam, Nun, silap minta maaf bukan Lin Umar. Uh, bertemu pada Lam, Ra, Mim, Nun, uh, uh, uh, bertemu pada huruf-huruf di dalam bait ya mulun Ya, Ra, Mim, Lam, Waw, Nan, Nun. Menyebabkan berlaku hukum eh, sifat idram di situ. Dan sementara Mim Sakinah, idram berlaku apabila Mim Sakinah bertemu dengan Mim yang berbaris. Baik. Jadi bab ini membincangkan lebih lagi kita kata pertemuan di antara dua huruf selain daripada Nun Sakinah dan Mim Sakinah. Dan suka untuk saya ingatkan bahawa perbincangan di dalam bab ini perbincangan di dalam bab ini fokus pada bacaan riwayat Hafs daripada Asim uh, riwayat Hafs daripada Asim berdasarkan tariq Asyatibiyah sahaja saya mungkin akan menjelaskan uh, tariq yang lain, bacaan tariq yang lain tapi uh, sekadar orang kata apa, ialah sekadar beritahu lah kan eh, kalau, kalau kita dengar orang baca macam ni uh, kita tak tak, mudah menuduh kata dia salah baca kan uh, kita pun tak nak macam tu baik jadi kita masuk pada uh, matan. Qala al-muallif rahimahullah fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. In fi sifati wal makharij ittafaq harfan fal mislani fihima ahq. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba mutqaribaini aw yakuna ittafaqa في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل baik kita lihat pada bait in fi sifati wal makharij ittafaqa sekiranya pada sifat dan makhraj ittafaq bersepakat dua huruf yang bertemu uh, ittafaq harfani bersepakat silap minta maaf in in sekiranya fi sifat wal makharij pada sifat dan makhraj ittafaqa harfan bersepakat dua huruf yang bertemu fal mislani fihi ma ahq maka pertemuan tersebut dipanggil sebagai al mislan baik al mislan merujuk kepada pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Pertemuan dua huruf yang sama makhraj keluar daripada makhraj yang sama, tempat keluar yang sama dan huruf tersebut mempunyai sifat yang sama. Baik. Pertemuan tersebut boleh berlaku di dalam satu atau di dalam satu dan dua kalimah. Baik. Jadi jika kita menemui dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat bertemu, dan sementara huruf pertama dia bertanda sukun, okey, pertemuan ini wajib dibaca secara idgham kamil. Ha, idgham kamil maknanya serapan yang sempurna. Kita masukkan uh, bunyi huruf yang pertama yang sukun ke dalam huruf yang kedua yang berbaris. Baik, bacaan sebegini kita panggil sebagai al-idgham al-mislain ataupun nama lain al-idgham mutamasilain. Baik. Jadi kita lihat contoh untuk satu kalimah Contoh untuk satu kalimah. kumu, Yudarikkumu. Yudarikkumu. Ha, kumu. Jadi kita lihat pertemuan di antara kaf sakinah dengan kaf yang berbaris. Kaf sakinah, kaf yang berbaris. Kaf yang pertama sukun, kaf yang kedua berbaris. Jadi kita lihat pertemuan di antara dua huruf ni. Kedua-dua huruf ni keluar daripada makhraj yang sama. Iaitu pertemuan di antara uh, Yuderik Kumu kita punya lelangit hujung nak dekat nak dekat ke nak dekat ke kerongkong dan kemudian kedua huruf ini mempunyai sifat yang sama ada sifat hamas ada sifat istifal ha, bila sebut sifat hamas maksudnya ada angin yang keluar daripada uh, mulut kita bila melafazkan huruf tersebut Uh, kedua-duanya ada sifat istifal, sifat huruf yang nipis macam tu. Baik. Jadi pertemuan sebegini kita panggil sebagai idram, idram misline dan cara bacaannya adalah idram kamil. Maksud dia kita masukkan kita serapkan bunyi kaf sakinah ke dalam kaf yang selepasnya. Ha, maknanya masih-masih masih bunyi kaf tetapi seolah-olah macam kita seolah-olah macam ada satu kaf je bila kita bila kita lafazkan. Tapi atas tulisan dua lah. Ha, atas tulisan dua. Baik. Yudrik kumu, Yudrik kumu. Baik contoh pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat di dalam dua kalimah adalah pada contoh yang berikut tasti' alaihi tasti' alaihi ha, tasti' alaihi baik pertemuan di antara ain sakinah dengan ain yang berbaris jadi ain kedua-dua ain ini kedua-dua huruf ini datang daripada makhraj yang sama iaitu daripada pertengahan kerongkong dan kedua-duanya mempunyai sifat yang sama. Baik. Jadi, cara bacaannya adalah kita baca secara idram kamil. Maksudnya kita serapkan bunyi Ain Sakinah ke dalam Ain yang berbaris. alaihi, Tasta'alayhi. Ha, alaihi. Baik. Jadi ini yang kita panggil sebagai idram al-mislain. Baik. Jadi al-idrah untuk al-mislain dia, dia mudah. Dia agak mudah. Baik. Sebab dia melibatkan pertemuan di antara dua huruf yang sama makhraj sama sifat. Dalam bahasa mudah, dalam bahasa mudah, pertemuan di antara dua huruf yang sama. Pertemuan di antara dua huruf yang sama. Baik. Tetapi terdapat pengecualian untuk idgham mislain. Baik. Idgham mislain terbatal. Idgham mislain terbatal sekiranya ia melibatkan dua masalah. Yang pertama, pertemuan di antara dua huruf ya ataupun dua huruf waw dan huruf yang pertama adalah huruf mat. Contoh, kalau kita cakap untuk untuk pertemuan di antara dua huruf ya dan huruf yang pertama adalah huruf mat. Contoh, qaumi ya'lamun. Qaumi ya'lamun. Ataupun pertemuan di antara dua waw dan huruf waw yang pertama adalah huruf mat. قالوا وهم قالوا وهم قالوا وهم dekat sini dekat sini kita tak baca straight di dalam kamil qaumi ya'lamun tak tak tak kita tak serapkan tak kita tak serapkan kalau kalau kita serapkan kita akan tinggikan sedikit suara kita qaumi ya'lamun ah dia tak macam tu kita baca biasa saja qaumi ya'lamun sama dengan contoh yang untuk waw qalu wahum. ha, kita tak baca secara idram kamil Idram kamil qalu wahum ha, tak qalu wahum. ha, baik pengecualian yang kedua adalah pertemuan di antara dua huruf ha ha baik dan huruf yang pertama adalah ha saktah Ha, pertemuan di antara dua huruf ha dan huruf yang pertama adalah huruf saktah. Baik. Jadi kita tak kalau kita nampak kan kita ada kita kata apa? penghujung ayat di di antara ha saktah dengan ha baris. Baik. Sekarang ni perbincangan kita untuk masalah kedua ni ialah apabila kita baca secara sambung. Ha, kita tak kita tak baca maliyah halaka ha, tak kita kita bercakap tentang soal kita mas kita membaca ayat kedua ayat ni secara wasal secara bersambung ha secara sambung baik jadi pada pada pada bacaan yang bersambung untuk contoh yang yang yang sebegini baik dia ada dua hukum ada dua hukum baik sama ada kita nak izhar ha sama ada kita nak izhar izhar ni cara cara dia maliyah halaka maliyah halaka maliyah halaka ataupun bacaan yang kedua adalah idgham maliyah halaka maliyah halaka ha. hukumnya ada dua sama ada kita nak baca izhar kita jelaskan bunyi ha, ha, ha, ha di sini ataupun kita nak idgham kita serapkan ha, ha, ha sakinah ni ke dalam ha yang berbaris selepas ni baik tetapi paling yang, yang bacaan yang paling rajih, bacaan yang paling betul, eh, paling rajih, paling rajih ialah bacaan izhar bersama dengan sakta. Ha, bacaan izhar bersama dengan sakta. Maksudnya kita jelaskan bunyi ha sakta, eh bunyi ha, ha sukun, kemudian kita sakta. Sakta di sini maksud dia sakta di sini maksud dia dia beza dengan waqaf. Waqaf kalau kita sebut waqaf, baik kita berhentikan bacaan pada ha, kemudian kita teruskan bacaan dengan nafas yang baru. Ha, kita tak guna nafas yang kita gunakan sebelum untuk ayat sebelumnya. Tak. Ha, tak. Itu itu kita panggil sebagai wakaf dan ibtidak. Okey, baik. Tetapi untuk sakta, kita memberhentikan bacaan seketika kemudian kita menyambung bacaan dengan nafas yang sama tadi. Maliyah halaka Maliyah halaka. Ha, itu bacaan secara sakta. Ha, bacaan izahah dengan sakta. Baik. Kita masuk pada bait yang seterusnya. Wa iyyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba mutqaribain. Wa iyyakuna dan sekiranya kedua-dua huruf yang bertemu tadi makhrajan taqaraba berhampiran makhrajnya maksudnya kedua-dua huruf ni ia tidak kedua-duanya kedua-dua huruf ni tak keluar daripada tempat yang tempat yang sama tetapi tempat keluar tu berdekatan berhampiran ha, dekat-dekat tak sama tempat keluar tak sama tapi dekat-dekat wa fi sifat ikhtalafa tetapi sifat di antara kedua huruf tersebut berbeza yulaqaba maka kita gelarkan pertemuan tersebut mutqaribain dengan mutaqariban ha mutaqa mutaqariban baik jadi di sini pengarang rahimahullah menyebut tentang masalah yang kedua iaitu tentang masalah pertemuan dua huruf secara mutaqariban. Mutaqariban adalah pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj. Tak sama tak sama tempat keluar tapi berdekatan tempat keluar, berdekatan makhraj. Tetapi berbeza pada sifat. Maksudnya kedua-dua huruf ini tak memiliki sifat yang sama. Baik. Jadi praktikal ya, jika dua huruf yang okey ini saya saya tak sempat tu saya lupa nak tukar okey ni uh, okey sepatutnya uh, eh silap mana madam okey okey sepatutnya eh silap lagi tak maaf dua huruf yang berdekatan makhraj tapi berbeza pada sifat. Ha, tukar pada ni. Right? Jika dua huruf yang berdekatan makhraj tapi berbeza pada sifat bertemu. Sementara huruf pertamanya bertanda sukun. Okey. Untuk untuk pertemuan sebegini, kita baca secara idram. Okey, kita baca secara idram. Dan bacaan ini dipanggil sebagai idram al-mutaqaribain. Idram al-mutaqaribain. Baik. Jadi situasi untuk idram mutaqaribain tak banyak. Ha, tak banyak. Empat empat keadaan sahaja. Keadaan yang pertama adalah pertemuan nun sakinah dengan lam, ra, waw dan ya. Ataupun yang untuk nombor untuk nombor satu yang nombor satu ni yang kita dah bincangkan dalam masalah nun sakinah dan tanwin iaitu idgham. Ha, idgham. Baik. Yang kedua adalah idgham syamsiah ataupun kita panggil sebagai alif lam syamsiah di mana lam ta'rif bertemu dengan 14 huruf syamsiah jadi uh, jadi di situ berlaku idgham mutaqariban. Kecuali pertemuan dengan huruf lam. Sebab bila lam ta'rif bertemu dengan lam baris, jadi idgham idgham islain sebenarnya. Ha, jadi pertemuan lam ta'rif dengan huruf lam yang berbaris tak di tak dipanggil sebagai idgham mutaqariban tetapi idgham mislain sebab kedua-duanya adalah huruf yang sama. Baik. Yang ketiga adalah lam sakinah. Lam sakinah pada kalimah qul dan bal di mana lam sakinah pada dua kalimat ni bertemu dengan huruf ra. Dan keadaan yang keempat adalah huruf qaf sakinah, qaf yang sukun, bertanda sukun bertemu dengan huruf kaf yang berbaris. Baik. Tetapi untuk setiap keadaan ni Uh, jenis jenis serap, uh, jenis serapannya tak sama. Jenis serapannya tak sama. Okey. Untuk keadaan macam ni, kita akan idram secara idram kamil secara ittifak. Tak ada khilaf. Ha, tak ada khilaf. Okey. Untuk idram kamil secara ittifak, ia berlaku pada nun sakinah yang bertemu dengan lam dengan ra. Nun sakinah bertemu dengan lam ataupun ra. Contoh mir rasulin mir rasulin alam alam idram kamil kat sini maksudnya kita serapkan bunyi nun sakinah ke dalam ra secara sempurna menyebabkan tak ada dah sifat gunnah, tak ada dah bunyi nun. Tak ada sifat gunnah. Ambil sifat, ambil bunyi huruf selepas dia. Baik. Kemudian, okay, idram syamsiyah ataupun alif lam syamsiyah. Ini pun kita baca secara idram kamil, serapan yang sempurna. Contoh, kita serapkan bunyi lam lam sukun ke dalam ra. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Kita tak baca Al-Rahim. Tak al bukan. Kita baca serapkan bunyi lam sakinah ke dalam ra. Menyebabkan lam sakinah ambil bunyi huruf ra. Ar-Rahim. Ha, ini pun idgham bacaan yang idgham kamil. Ha, untuk idgham mutaqaribain. Baik. Kemudian lam sakinah bertemu dengan ra. Contoh wa qurrabbi wa qurrabbi. Ha, kita serapkan bunyi lam ke dalam ra menyebabkan kita tak dengar dah bunyi lam. Sebab dia dah ambil bunyi huruf ra. Wa qur Rabbi. Ha, baik. Jadi keadaan, tiga keadaan ini kita baca secara idram kamil untuk idram untuk kes al-mutaqaribain. Sementara keadaan yang kita baca dengan idram naqish, idram yang tak sempurna adalah satu keadaan saja. Nun sakinah bertemu dengan huruf waw ataupun ya. Ha, contoh, wami wami, wa Okey, ini salah baris. Ini salah baris. Dia sepatutnya dia sepatutnya ومن يكفر آه. ومن يكفر ومن يكفر ميوال Okay, kenapa pertemuan Nun Sakinah bertemu Waw dan Ya dipanggil Idram Nakish? Sebab ketika kita serapkan bunyi Nun Sakinah ke dalam Ya ataupun Waw, masih tersisa sifat Ghunah tadi sebenarnya. Masih tersisa sifat Ghunah. Ha, walaupun kita dah serapkan Nun Sakinah ke dalam Ya. Ha, tapi serapan itu tak sempurna. Sebab masih ada baki sifat dengung yang kita boleh rasa. Ha, sebenarnya. Sebab tu pada pertemuan Nun Sakinah bertemu Waw dan ya, Dia idram mutakaribain. Tapi idram yang tak sempurna. Ha, serapan yang tak sempurna. Idram nakis. Ataupun kalau nak pakai istilah yang kita dah pakai sebelum ni. Idram. Idram ma'al gunah. Ha, idram ma'al gunah. Baik pada pertemuan Qaf Sakinah bertemu Kaf, di sini ada khilaf bacaan dia. Sebab tu kat sini kita kata idram kamil dan idram naqis secara khilaf. Ha, maksudnya kita boleh baca pada pertemuan Qaf dengan Kaf ni, kita boleh baca dalam dua keadaan, idram kamil, idram naqis. Baik, bagaimana cara bacaan idram kamil pada sini, di, di sini? Bacaan idram kamil di sini akan menyebabkan tiadanya sifat isti'la dan qalqalah bagi huruf qaf. Sebab kita tahu huruf qaf, huruf qaf yang sukun adalah huruf qalqalah. Bila dia ada bila dia huruf qalqalah, maknanya kena ada pantulan bila dia bila bila kita bila huruf tersebut bertanda sukun. Kena ada pantulan pada sebutan kita. Baik. Jadi, bila kita baca dengan idram kamil di sini, maknanya kita serapkan bunyi qaf dalam kaf secara sempurna, tak patut kita ada ada bunyi ada bunyi kokolah, ada bunyi pantulan dan tak patut ada bunyi tebal pada sini. Ha, sebab kalau kalau kita baca idgham kamil jadi alam nakhluqukum alam nakhluqukum alam nakhluqukum dia dah ambil bunyi kaf terus dah. Ha, itu idgham kamil. Idgham kamil cara bacaan idgham kamil menatijahkan ketiadaan sifat isti'ala. Sifat isti'ala ni adalah kita kata sifat tebalnya sesuatu huruf. Ha, sebab pada kof ni tebal sebenarnya. Kof ni tebal. Kof ni tebal. Tapi kaf ni, ha, dia bukan istilah, dia lawan pada istilah istifal. Ha, istifal pula nipis. Ha, istifal pula nipis. Itu ha, ha, ha beza dia. Okay. Jadi bila kita baca secara idram kamil, serapan yang sempurna, tak patut kita ada bunyi kokolah Ha, tak patut ada bunyi pantulan masa sebut dan tak patut ada bunyi tebal-tebal dekat sini. Ha, tak boleh. Sebab dia dah patut ambil bunyi ni, ambil, ambil sifat nipis dah sebenarnya. Okey, baik. Untuk bacaan secara idram naqis, okey. Untuk bacaan idram naqis pada pertemuan qaf sakinah dengan kaf, okey. Kita kekalkan sifat isti'la qaf tadi tapi kita buang sifat qaqalah. Okey, untuk idram naqis maksud dia kita kita tak baca secara kokolah tapi masih ada tebal. Ha, masih ada bunyi tebal kat situ. Alam nakhluqukum nakhluqukum ha, nakhluqukum itu cara bacaan secara idgham naqis. Baik. Idgham naqis mengekalkan sifat isti'la huruf qaf tetapi menggugurkan sifat qalqalah pada huruf qaf. Ha, tak tak patut ada qalqalah tapi boleh kita kekalkan sifat tebal yang tadi. Okey. Baik. Pengecualian idrar mutaqaribain pun ada pengecualian juga. Baik, pengecualian ada tiga keadaan saja. Okey. Keadaan yang pertama adalah, okey, keadaan yang pertama adalah ketika mana lam saktah bertemu dengan ra. Lam saktah bertemu dengan ra. Dan keadaan macam ni satu satu ayat je dalam dalam dalam dalam bacaan kita. Hafs eh, the Hafs Ibn Asim iaitu pada surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-18. Ha, pada contoh yang bawah ni, contoh yang pertama. Ha. Jadi untuk pertemuan lam sakinah dengan ra ni, lam saktah ni dengan ra tak boleh ada idgham mutaqariban. Kita tak boleh baca dengan idgham kat sini. Kita wajib saktah. Maksudnya kita baca bal rana ha, bal rana. Dia tak boleh kita idghamkan barrana salah. Untuk bacaan hafs daripada Asim tak boleh idgham barrana salah. Kena saktah bal rana. Ha macam tu. Baik pengecualian yang kedua adalah apabila nun saktah pun bertemu dengan roh. Okey, nun saktah bertemu dengan huruf roh. Dan untuk keadaan yang ini, keadaan kedua ni pun hanya satu keadaan, hanya satu berlaku sekali sahaja dalam, dalam bacaan Hafs daripada Asim iaitu pada surah Al-Qiyamah ayat yang kedua bertujuh. Okey. Untuk keadaan sebegini pun kita wajib saktah. Tak boleh idram. Ha, kalau idram, contoh ni, ini untuk contoh yang kedua. Ini contoh pertama contoh kedua. Baik, untuk contoh kedua kalau kita baca ingat idgham marraqi marraqin ha marraqin ha, tak boleh tu. Salah. So sini wajib syartah man raqa. Ha man raqa. Ha wajib syartah, wajib syartah. Baik. Walaupun dalam kadang wasal. Ha sebab ni mah wasal pun. Baik. Okey. Keadaan yang ketiga di mana tak ada tak ada tak berlakunya idgham mutaqariban adalah apabila nun sakinah bertemu dengan huruf waw secara terpisah. Okey, nun sakinah bertemu dengan huruf waw tapi secara terpisah. Contoh, okey, untuk keadaan yang ketiga ni pun sebenarnya dia hanya berlaku sebanyak dua kali dalam bacaan bacaan hafs daripada Asim iaitu pada surah Yasin ayat 1 dan 2 dan juga pada surah Al-Qalam ayat yang pertama. Tapi saya ambil contoh Surah Yasin ayat 1 dan 2. Okey. Kalau kita baca kalau kita tak baca secara banyak kita baca secara wasal, okey. Sepatutnya sebab pada sin ni ada bunyi sin ya nun. Ha, ada nun sakinah ni ha, sepatutnya asal dia yasin. Ha. Okey, patutnya kalau bertemu dengan waw dia akan akan berlaku idgham. Idgham ma'al um, gunnah ataupun kita kata idgham naqis tadi idgham mutaqaribain okey tapi oleh kerana nun dan waw ni bertemu secara terpisah ha bertemu secara terpisah terpisah di sini maksudnya kita dia asal dia bukan dia dia ada ter, ada ada waqaf di situ baik bila dia bertemu secara terpisah ha bila dia bertemu secara terpisah Uh, tak berlaku bacaan idgham di sini kita tak baca yasin wal quranil hakim tak tak baca macam tu kita baca secara izhar saja nun sakinah ni tadi ketika wasal ketika wasal saja izhar ketika wasal yasin wal quranil hakim ha itu adapun untuk surah al qalam nun wal qalami wa ma yasturun ha Ketika wasal sahaja. Kalau wakaf pun izhar juga. Ha. Tapi tak berlaku idram lah. Ha. Dia tak berlaku idram. So ada kita berhenti. Okay. So alih sekarang bila kita baca wasal. Adakah ada idram? Jawapannya tak. Masih izhar. Okay baik. Okay kita masuk pada bait yang seterusnya. Au yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqqa bil mutajanisain. Baik au yakuna atau sekiranya kedua-dua huruf tersebut ittafaqa fi, fi makhrajin bersepakat pada makhraj maksudnya ketika, sekiranya dua uh, dua huruf yang bertemu tadi keluar daripada makhraj yang sama du nasifati uh, tetapi tidak eh silap tetapi berbeza pada sifat keluar daripada makhraj yang sama tempat keluar yang sama tetapi huruf tersebut memiliki sifat yang berbeza. Huqqiqa bil mutajanisain. Maka ia digelar sebagai, eh silap, abil. uh, eh, huqqiqa bil mutajanisain. Maka ia digelar sebagai al, ini pun typo lagi ni. Maka ia digelar sebagai al mutajanisain. Eh, al mutajanisan asalnya kalau baca secara mafuq. Al mutajanisan. Baik. Cuma bil mutajanisan ni sebab kita baca dalam keadaan Ah, majurur. Sebab ada B kat sini. Ada huruf Ba. Baik. Baik. Jadi, sekarang kita masuk pada Al-Mutajanisain. Al-Mutajanisain merujuk kepada pertemuan di antara dua huruf yang keluar daripada makhraj yang sama tetapi memiliki sifat yang berbeza. Keluar daripada makhraj yang sama tetapi berbeza pada sifat. Baik. Sebab tu dia panggil mutajanisain. Dua yang sejenis. Dua yang sejenis. Sejenis, sejenis di sini maksud dia sejenis makhraj. Ha, sama makhraj tapi berbeza pada sifat. Ha, kalau macam mutaqariban tadi. Kalau macam mutaqariban, mutaqariban dua huruf yang berdekatan. Berdekatan makhraj. Ha, berdekatan makhraj. Kalau mislain, dua yang serupa. Maksudnya serupa serupa dari sudut makhraj dan sifat. Al-mislain dua yang serupa dua serupa Al-mutaqaribain dua yang berdekatan berhampiran berdekatanlah okey. Tak tulis dengan menggunakan mouse jadi tulisan jadi buruk. Baik. Sementara al-mutajanisain dua yang sejenis. Dua yang sejenis maknanya sejenis sama makhraj. Ha, sama makhraj je tapi sifat tak sama. Okey. Baik. Untuk pertemuan yang sebegini, pertemuan dua huruf yang keluar daripada tempat uh, yang keluar daripada makhraj yang sama, tetapi memiliki sifat yang berbeza. Okey, pertemuan macam ni kita masih lagi baca secara idgham. Masih lagi baca secara idgham. Dan kita baca dan kita panggil bacaan macam ni sebagai al-idgham al-mutajanisain. Al-idgham al-mutajanisain. Baik. Sama seperti perbincangan kita dalam idgham al-mutaqaribain. Untuk idgham mutajanisain ada tiga ada tiga jenis idgham yang berlaku idram kamil secara ittifaq, idram naqis secara ittifaq dan idram kamil dan idram naqis secara khilaf. Baik. Kita masuk pada idram kamil uh, idram kamil untuk mutajan secara ittifaq. Okey. Ia berlaku pada enam keadaan. Pertama, ba sakinah bertemu dengan mim. Contoh irkam ma'ana irkam ma'ana irkam ma'ana. Maksudnya kita serapkan bunyi ba ke dalam mim. Ha, ba ke dalam ke dalam mim. Ha, jadi tak bunyi tak ada bunyi ba dah. Kalau ha, kalau tak ada bunyi ba lah irkam ma'ana. Baik. Kemudian sebab bertemu dengan mim, ha, sebab dia bertemu dengan mim kena kena dengung sebanyak dua harakat. Irkam ma'ana. Baik. Tapi kita baca idgham kamil ni untuk bacaan daripada Tariq Syatibiyah. Tariq Syatibiyah. Adapun untuk Tariq Jazariyah, untuk Tariq Jazari, kita boleh baca secara secara idgham macam tadilah irkam ma'ana ataupun boleh baca dengan izah. Maksudnya kita jelaskan bunyi ba sakinah kat sini. Irkab ma'ana irkab ma'ana tapi tapi rajihnya baca dengan idgham lah. Ha, rajih baca dengan idgham. Baik. Itu kalau tadi Jazali. Sekarang ni kita bincang Tariq Syatibiyah. Ha, jadi tak ada isu izhar kat sini. Mesti mesti idram. Baik, idram kamil. Baik. Kemudian keadaan yang kedua adalah tak sakinah bertemu dengan dal. Contoh asqalat da'awa. Asqalat da'awa. Ha. Asqalat da'awa. Okey. Contoh eh. Oh, lupa saya nak jelaskan. Macam tadi, ba sakinah bertemu dengan mim, bila kita baca secara idram kamil, okey. Ba sakinah ni tak ada kita tak patut tak patut ada bunyi qaqalah. Sebab asal ba sakinah, ba sukun, ba yang bertanda sukun pun huruf qaqalah. Tetapi oleh kerana dia betul, di, kita baca secara idram kamil, ha, oleh kerana kita baca secara idram kamil, jadi tak patut ada bunyi qaqalah dekat ba ni. Tak boleh. Tak boleh. Irkam eh, irkab eh, ma'ana. Ha, kalau ikut syatibi kalau ikut syatibiah tak boleh ha. ha baik. Okey, sama dengan tak sakinah bertemu dengan dal. Okey, asqalat da'awa asqalat da'awa. Ha. baik asqalat da'awa. Baik, tapi kat sini tak ada di huruf qaqalah. Ha, sebab tak berhuruf qaqalah. Baik. Okey, kemudian ta sakinah bertemu dengan to. Contoh waddat ta'ifah. Ha, to ta'ifah. Okey. Ta dengan to keluar daripada hujung lidah. Ha, wadab to bertemu dia uh, keluar daripada hujung lidah yang bertemu dengan at. Ha, dia, dia sebab ta ta at. Ha. Dia orang kata apa? Makhraj dia adalah uh, hujung lidah yang tersepit di antara dua gigi. Dua gigi. Keluar sikit je hujung tu. Baik. Ha. Ta dengan to sama makhraj. Tapi beza dia ta ada sifat istifal ta sifat istifa sifat nipis huruf yang nipis sementara ta huruf isti isti'la huruf tebal okey bila kita baca dengan idgham kamil tak boleh ada ada sifat nipis lagi dah wat dal ta ha, wat dal ta ha, wat dal ta kita gugurkan sifat nipis pada ta ni kita ambil sifat tebal isti'la tadi Ah, gitu baik Kemudian yang keempat, huruf sa sakinah bertemu dengan zal. Sa sakinah bertemu dengan zal. Contoh, yalhazzalika, yalhazzalika, yalhazzalika. Ha, macam tu, baik. Jadi tak ada bunyi sa dah. Kita ambil bunyi zal. Yal haz, yal haz. Kalau bunyi sa asal dia, sa, sa sakinah, yal yalhaz, yal yalhaz. Tapi kalau kita idram, ha, tak ada bunyi sah dah, bunyi zal. yal Yalhaz. Yalhaz. Ha, okay, kalau kita sambung. yal yal Yalhazza. Yalhazzalika. Yalhazzalika. Okay, baik. Kemudian, keadaan yang kelima, idram kami secara itifak adalah ketika dal sakinah bertemu dengan ta. Ha, dal sakinah bertemu dengan huruf ta. Okay. Sekali lagi, dal dengan ta keluar daripada makhraj yang sama. Okey. Tapi sekarang ni masalah dia huruf dal ada sifat qaqalah. Tapi huruf ta ni tak ada. Tak ada sifat qaqalah. Okey. Bila kita baca pertemuan di antara dal dengan ta ni dengan idgham kamil bila kita baca secara idgham kamil kita kena gugurkan sifat sifat qaqalah tadi. Tak boleh baca qad tabayyana, tak boleh. Tak boleh baca qad tabayyana. Ha. Tak boleh ada kokola. Terus ambil bunyi ta. Qad tabayyana. Ha, qad tabayyana. Ha, qad tabayyana. Kita gugurkan sifat kokola pada dal. Terus ambil bunyi ta. Ha, qad tabayyana. Baik. Kemudian keadaan yang keenam adalah zal sakinah. Zal sakinah bertemu dengan huruf dha. Huruf dha. Contoh. Il-walamu. Il-walamu. Okey. Il-walamu. Okey. Zal dengan Zal keluar daripada makhraj yang sama. Tapi beza dia sekarang ni. Zal ada sifat istifal, sifat nipis. Sementara huruf Zal sifat isti'la, sifat huruf tebal. Jadi bila Zal bertemu dengan Zal dan kita baca secara idram kamil. Kita tak boleh ada bunyi, kita kena gugurkan sifat nipis ni tadi. Sifat istifal ni kita kena gugurkan, ambil bunyi sifat isti'la bunyi tebal. Satu kita kita baca irzalamu irzalamu. Ah ha, tak ada dah sifat nipis. Irzalamu irzalamu. Ah ha, tak ada dah irzalamu. Terus irzalamu. Ah ha, terus ambil sifat tebal tadi sebab kita dah gugurkan sifat istifal tadi. Baik. Kemudian kita untuk idgham mutajanisain yang kita baca secara naqish hanya satu keadaan saja huruf to sakinah bertemu dengan huruf ta. Huruf to sakinah bertemu dengan huruf ta. Contoh ahautu. Ahautu. Ha, ahautu ataupun basauta, basauta. Okey, untuk idgham nakis saya ittifaq contoh pada huruf ta sakinah bertemu dengan ta cara bacaan ni adalah kita masih kekalkan sifat tebal pada huruf ta tadi. Huruf ta sifat tebal huruf ta sifat nipis. Okey, kita masih kekalkan huruf uh, sifat tebal ini masih ada, masih ada. Masih ada walaupun kita dah masuk, kita dah serapkan ke dalam, dalam huruf ta, eh huruf ta. Tapi masih sifat tebal ni kita kena kita, kita jangan buang. Kena ada. Uh, help to uh, help to ataupun basauta basauta gitu. Maksudnya sifat isti'la tu ada. Sifat huruf tebal tu masih ada pada huruf ta walaupun dah kita serapkan bunyi ta ni tadi ke dalam ta. Itu idram naqis secara ittifaq. Sementara idram kamil dan idram naqis secara khilaf ialah pada keadaan nun sakinah bertemu dengan mim. Tapi kat sini dia satu siwat situasi je. Ha, tadi satu, satu, siwat, satu siwat situasi je. Sebab mim, nun sakinah bertemu dengan mim. Nun sakinah bertemu dengan mim. Kalau kita baca secara idram kamil, maksudnya kita dah tukar daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Mimmal. Mimmal. Okey. Tapi kalau idram nakis, daripada sudut idram nakis, kita masih mengekalkan sifat dengung pada pada huruf nun. Ha, so, kebetulan memang kita kata huruf nun dengan mim ni ada sifat dengung. Ha, ada sifat dengung sebenarnya. Suatu so, pada satu pada satu pada satu satu satu, satu pada satu sudut dipanggil idgham naqis tapi secara khilaf lah secara khilaf. Ha, satu situasi sahaja. Okey baik. Baik. Kemudian ثم in sakan awwalu kullin fas-saghira ثم kemudian in sakan awwalu kullin jika huruf yang pertama bagi setiap pertemuan ni tadi adalah huruf yang bertanda sukun fasaghira summiyan maka kita gelarkan kita namakan pertemuan tadi sebagai idgham idgham saghir au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil musul au ataupun hurrikal harfani kedua-dua huruf tersebut berbaris fi kulli pada setiap idgham ketiga-tiga jenis idgham tadi kedua-dua huruf tu, tu berbaris, berbaris. Fakul maka katakanlah kullun keseluruhannya adalah idgham idgham kabir. Wafhamanhu bil muthun dan fahamilah idgham ni tadi dengan mengambil contoh. Ha, dengan mengambil contoh ni maksudnya kita kena belajar secara talaki lah. Ha, kena belajar daripada guru. Macam dekat mana idgham idgham saghir, dekat mana idgham kabir. Contoh, okey. Kalau ikut dia kata apa? Untuk idgham saghir, pertemuan dua huruf tapi huruf pertama tu bertanda sukun. Ha, huruf pertama bertanda sukun. Jadi contoh kita ambil pada uh, pada al-mislan. Uh, untuk idgham mislain. Yukrih yuk silap. Baca kaf dengan dengan qaflah pula. Okay baik. Yuk, Yukrih hunna. Yukrih hunna. Ha, tengok contoh eh. Dua huruf ha yang bertemu. Okay, ha pertama sukun, iskan. atau kita panggil iskan, tapi ha kedua baris. Okay. Yang ni kita panggil sebagai idram sarir. Sebab tu kadang-kadang kita panggil ni apa? Idram mislain sarir. Sebenarnya. Ha. Lepas tu kadang-kadang kita, kita sebut idram mislain. Ada sambungan dia. Idram mislain sarir. Ha. Idram mislain sarir. Baik. Sementara idram kabir adalah keadaan di mana kedua-dua huruf tersebut baris. Contoh, yadhhabu bil absar yadhhabu bil absar. Tengok contoh dua ba yang bertemu. Kedua-duanya berbaris. Ha, kedua-duanya berbaris. So kita panggil keadaan ni idgham mislain kabir. Idgham mislain kabir. Dan keadaan yang sama untuk idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Baik. Tapi untuk idgham kabir, idgham kabir hanya khusus untuk keraat riwayat as-susi daripada Abu, Abu Amru khusus untuk riwayat asusi daripada Abu Amru. Ha, bacaan kita tak ada. Bacaan hafz daripada Asim tak ada. Tak ada idram kabir. Kita cuma ada idram sahir sahaja. Ha, idram sorir sahaja. Idram kabir tak ada. Khusus untuk riwayat asusi daripada Abu Amru sahaja. Ha, jadi jangan jangan risaulah kalau untuk idram kabir ni, untuk bacaan Hafs daripada Asim yang kita biasa guna, baca di Malaysia ni, tak ada dah. Idram kabir ni tak ada. Cuma mungkin untuk orang yang belajar kiraat. Ha, lebih daripada yang kata kiraat 7, kiraat 10 tu kan. Okay. Yang ni kena tahulah ha, sebab Abu Amru ni salah satu daripada, im, eh, daripada imam kiraat yang tujuh ha, atau yang sepuluh. Ha, yang tu. Ha, kena tahu. Dekat mana? Contoh kalau kalau kalau kalau, kalau idram kabir contoh dekat sini yazhab bil absar. Ha, yazhab bil absar. Bila kedua-dua huruf baris dan idram kabir cara bacaan ni nanti adalah huruf pertama ni dia sukun kan tukar daripada baris menjadi sukun kemudian baru idgham Yazhab bil absar untuk contoh yang kedua qarrabbi ha qarrabbi cara bacaan dia matikan lam sukunkan lam ni kemudian baru idgham itu buat idgham kabir tapi bacaan macam tu tak ada dalam hafz daripada asim khusus untuk bacaan riwayat asusi daripada Abu Amru sahaja. Jangan risau. Ha, tak ada. Yang untuk idram kabir ni kita tak payah balik dah. Fokus pada idram sahir saja. Alhamdulillah. Baik. Jadi Alhamdulillah kita telah selesai membincangkan bab Al-Nislain, Al-Mutaqariban, al Al-Mutajanisain. Baik. Jadi kita telah lihat dua jenis keadaan idram. Yang pertama, pengarah menyebutkan keadaan di mana jenis huruf tu yang bertemu. Ha, jenis huruf yang bertemu. Contoh untuk Al-Mislan, pertemuan di antara dua huruf yang serupa. Serupa dari sudut, makhras dan sifat. Kemudian pertemuan dua huruf yang Al-Mutaqaribain. Dua yang berdekatan. Ha, maksudnya dua yang berdekatan makhras, sifat berbeza. Kemudian kita ada Al-Mutajanisan. Pertemuan dua huruf yang satu jenis. Yang sejenis. Dua huruf yang sejenis makhras, sama makhras, tapi sifat tak sama. Ha. Jadi pembahagian macam ni kita kita kategorikan sebagai jenis huruf yang bertemu. Ha. keadaan huruf yang bertemu. Eh, jenis huruf yang bertemu. Adapun untuk keadaan huruf yang bertemu, ha, kita bahagikan pula kepada as-saghir dan al-kabir. Kita kata as-saghir idgham saghir bila mana huruf pertama bertanda sukun. Sementara idgham kabir kedua-dua huruf yang bertemu tersebut kedua-duanya berbaris. Ha kedua-duanya berbaris. Okey, baik. Jadi selesai sudah kita membincangkan tentang bab ah, tentang bab al-mislain al-mutaqaribain dan al-mutajanisain. Baik. Insya-Allah insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab pada bahagian yang terakhir, bukan bab terakhir ya, tak masuk bab terakhir, bahagian yang terakhir iaitu bahagian mat. Nah, bahagian mat. Baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.